Великан? Эй, Шорост, мы с Нилом нашли Тока. Что я гляжу, ты привел друга. Знаешь? убрать его. Не меня, болван, его! Эй, парни, парни, парни, не надо! Yeah. Ольги. С возвращением! Как себя чувствуешь? Я... Какой сейчас год? Тот же. С момента укуса прошла пара месяцев. Сколько пальцев видишь? Четыре. Ничего, это из-за зелий. Скоро должно пройти. И ведь я что, голый? И уже достаточно давно, господин Дварф. Я Муев Варивара, если помните. Видимо, моя алхимия вам помогает. И что теперь? Я один из них навсегда? Пока не ясно. Знаю лишь одно. С помощью зелья состояние можно контролировать. Я изготовил про запас благодаря рецепту от вашего друга. Пойду его проведаю. <laughs>